Macam ni Mbak Oh, tolong rakam hmm. Ya, sekolah. Ada, ada, ada. Hei. Sekejap, sekejap. Kimura, Eh, jangan. Wah. Kita coba satu nasi yang lain. Seven eleven. Tung tung. Saksi mati. Saksi. Semata, tak semata lagi. Hai. Program mereka tidur. Ừ. Aku elok nama tim kopi. Jangan tidak sini. không sampai jua dulu.